No estamos todas para las asesinadas. No estamos todas para asesinadas. El reparto de tareas que se las escuelas. El reparto de tareas que se en las escuelas. Escucha, Escucha, escucha, arriba la lucha. Escucha, escucha, arriba la lucha. Que Roma no mata, ni humilla ni maltrata. Que no mata, ni humilla ni maltrata. Que Roma no mata, ni humilla ni maltrata. será la tumba del Thank you. ¡Somos mujeres! ¡No incubadoras! ¡Somos mujeres! ¡No incubadoras! ¡Somos mujeres! ¡No incubadoras! ¡Somos mujeres! ¡No incubadoras! ¡Somos mujeres! ¡No incubadoras! ¡Somos mujeres! ¡No incubadoras!

No de mañana tengo ¿Qué?